Итак, сегодня я стартанул покататься опять. Сейчас еду до Димона, который находится очень далеко. Километров 10 мне нужно было до него доехать. Я уже почти полпути проехал. Поедем сейчас с ним кататься. Сейчас вроде распогодилось, вроде серое, серое хмурое небо, но солнышко пробивается. Так что сейчас будет все нормально поехали. Велосипедистов, оказывается, на выходных появляется очень и очень много. Не только мотоциклистов, роллеров, но и всех остальных. Поэтому здесь сложно делять между пешеходами и велосипедистами. вот такие здесь есть кадры, которые ходят и пыхают клеем. Димон уже звонил, уже беспокоится, где я, почему я так долго еду. Я просто долго заряжался, собирался <laughs> и всякое такое. Но я уже почти приехал к нему, на самом деле. Че? Куда поедем? На остров? На пляж? Тут Димон что-то залипает. Да что-то хуй, там секретная информация. <laughs> Ты такой секретный, ты увидел твое лицо. Диму ведет, ведет хобот просто. Я хобот держу. <laughs> него канал прибегает. Эй, сколько там всякой всякой. покажу. Я, смотрите, ставьте лайки, ему будет нас ковыряться. Димон нас очкин. Вот. так вообще кайфово. Димон, попробуй. Так, как раз плечи там Так, ищи, это клево. вечер подходит к концу, но это еще не конец дороги.